tusiweke vikwazo kwa waganga wa tiba asili. Wao wanapokuja na dawa yao ya kusema inatibu kisukari, inatibu saratani, inatibu shinikizo la damu, sisi tuwahimize waje hapa. Wakija hapa, wewe unaangalia tu dawa hii ina vinyemelea vya sumu au haina sumu. Basi wewe angalia tu komponenti ya sumu sasa kama inatibu au haitibu, huyo ni Nimri. Kwa hiyo tuwekeni utaratibu vizuri. Kwa nitumie pia uwepo wangu hapa kutoa wito kwa wa traditional medicine, wadau wa tiba asili kwamba tiba asili ili dawa yako iweze kutam. Nadhani mmesikia juzi lini, kuna mtu alikuwa anauza dawa ya kuwasaidia watu kuacha pombe, matokeo yake yamekufa zaidi ya watu watano. Kwa maana yake mule ndani kuna sumu. Kwa niombe Watanzania tusiwe tunakunywa ovyo ovyo dawa hizi za kiasili, na hawa wanaotengeneza dawa za kiasili tunawataka wafuate utaratibu. Utaratibu wa kwanza unakwenda kwenye Baraza la Tiba Asili, watakuandikisha. Mimi umi Mwalimu natokea Tanga, nimegundua dawa, dawa yangu inatibu moja mbili tatu. Watu wangu watakuuliza ehe, dawa yako ni ya nini? Labda na miti shamba hii na hii, nachanganya hiki na hiki, nafanya hivi na hivi. Pale sasa DCS huku hapo wale watu wa baraza wanatakiwa kumrifaa huyu mtu kwa mkemia mkuu wa serikali. Mkemia mkuu wa serikali yeye hata haangalii chochote, anaangalia yaani hizi dawa nilizoletewa zina sumu kwa mkemia wewe utatoa taarifa kwamba hii dawa ina sumu ya aina hii ambayo ina, inaweza kuwa na madhara haya na ikitumika kiasi gani ni hii. Tukimaliza pale, huyu mganga wa tiba asili na tiba mbadala anaenda sehemu ya tatu, nimri nimri NIMRI sasa ndio atasema efficacy. Ehe, efficacy inafanya kazi au ni unaambiwa hii ni dawa, kumbe ni unga tu wa mahindi, hausaidii chochote eh? Sasa pale pale nadhani ndio tu waganga jadi wengi wanatukimbia unampea hiyo dawa yako itibu. lakini mimi nadhani mnaweza mkatoa certification fulani kwamba at least as long as kiwango cha usalama haina imekuwa cleared, efficacy kwamba inatibu au haitibu hatujaweza kuthibitisha. Sasa hata akienda kuuza dawa yake, wenyewe dawa saa nyingine ni imani watu wanaamini na atibu, mwacheni atibu. Mi nadhani hapa dokta Rugajo pia hata huyu mtu kumzungusha sehemu zote nne ni ngumu, lazima kuwe na one stop center, yaani alete kwenye baraza, baraza liwe ndio jukumu lake la kuileta hapa. Mi nadhani badala ya kumzungusha baraza, au anachukua anamwambia nimechukua dawa yako nitaipeleka kwa mkemia mkuu na gharama zake si zinajulikana ikitoka kwa mkemia mkuu nitaipeleka nimri nimri atairudisha kwa baraza yule mtu tusimwangaishe mi nadhani haya nadhani ndio maamuzi inayofanya itapelekwa kwenye baraza baraza yeye atakuwa na wajibu wa kuileta kwa mkemia mkuu yakitoka kwa mkemia mkuu ataipeleka nimri na lazima tupigiane time frame